الحرب العالمية الثالثة التي ينتظرها الجميع الآن قد تأتي قريبا وقد تتأخر وغير معلوم تاريخ بدءها لكن نترقبها كما نترقب علامات الساعة الكبرى لأن لابد من أن تقوم حرب عالمية ثالثة قبل مجيء السيد المسيح وكذلك المجاعات والأوبئة التي عشناها في فترة كورونا ولا تزال معنا حتى الآن وسوف نعيش أيام ما يعلم بها إلا ربنا فأنا بدل ما نخش في حروب يعني مش مصر اللي هي هتخش طبعا بس بتأثر على مصر وهتأثر على كل العالم طبيعي يعني لما يبقى في حرب نووية بين الدول هتبقى صعب جدا تخيل هذه الحرب لان لا يوجد اي جنود ضد بعض دي اول حاجة كلها عبارة عن ايه زراير انا قاعد دلوقتي مثلا على جهاز الكمبيوتر اروح داي زرار مطلع صاروخ على امريكا داي زرار مطلع صاروخ على روسيا ده ايه الزرار مطلع صاروخ على الصين يعني الحرب هتبقى بزراير يعني كبسة زر زي ما بيقولوا الضغط على الزر هي كلها ايه أزرة فقط يعني ممكن بقى تيجي الحرب العالمية التالتة لأن أمريكا أصبحت مهيمنة ومسيطرة على العالم بطريقة غير مقبولة من الجميع وبدأت دول العالم تنقلب عليها كما ينقلب الشعوب على حكامها لماذا لانها لم تقيم العدل بين الناس في العالم وتنحاز الى مصالحها دائما ولاجل هذا سوف تنال العقاب الالهي الذي بدا يسيطر عليها وبعدين كمان عندنا نقطة مهمة قوي ان امريكا يعني عملت افعال كتيرة انتوا عارفينها مع العراق وتدخلها في ليبيا وتدخلها في بعض المناطق يعني مش لازم بقى نذكر اسامي كتير المهم هي بتتدخل بشكل او باخر مما جعل الروس أصبحوا يعني يعني متغاظين من الموضوع ده هي ليه تعمل كده هو احنا يعني ضعاف هي مستقلانا ولا ايه احنا نيجي نعمل آه، مثلا صفقات اقتصادية هي تقفل عليهم يعني هو عقوبات ومش عارف ايه فطبعا مش واخدة حريتها وفي نفس الوقت ها آه، بتاخد الدول اللي هي كانت في صفها عايزة تاخدها في صفها هي فعشان كده هتقوم الايه الحرب العالمية دي لان غير مقبول بقى اصبح للعالم سياسة آه، ومنهج امريكا بهذه الطريقة فهذه الحرب سوف تأتي قبل مجيء المسيح يعني احنا خلاص احنا قربنا على مجيء المسيح يعني اقصى تقدير ليا يعني والعلم عند الله أقصى تقدير ليا هو عامين لخروج المسيح لأنه سوف يخرج بعد انهيار السد العالي وبعد ذلك تخرج دبة الأرض فأنا حاولت جاهدا أن أقيم العلامات بالعكس لكن طبعا ده صعب أوي وبعدين آه، يعني سألت الله قلت له يا رب ما ينفعش يعني نعمل العكس ونطلع دبة الأرض الأول قبل انهيار السد العالي ها يعني ازاي فقال ربنا يعني شيء عجيب أوي قال لي لو أمنوا الناس بكلامك وطلعت لهم دبة الأرض ممكن تنقذ مصر و... ويأتي إليها المسيح لكي يوقظها من جديد لكن لن يصدقك أحد فتعجبت لهذا الكلام لن يصدقني أحد يعني مهما قلت محدش هيصدقني أروح يمين أروح شمال محدش هيصدقني آه طيب يبقى اذا الحرب هي حرب قادمة احنا بنحذر امريكا منها وبعدين عندهم هم تنبؤات اصلا من الهنود الحمر زمان ان امريكا دي سوف تنتهي يعني هي هيجي لها النهاية وهم متوقعين ان النبوءة بتاعتهم هي قربت على الفين قالوا الفين واتناشر لا ممكن الفين اتنين وعشرين يعني نزود عشر سنين وتتفاعل النبوءة هم نسوا النبوءة دي لكن هي جايه لهم جايه لهم لكن الحل بتاعهم برضو لو مش عاوزين الحرب ديت تحصل عندهم يجوا يطلعوا دبة الأرض يأمنوا وبالمسيح لما يجي يصحيها يجوا يشوفوا الكلام ده ايه حكايته هل هو فعلا الرؤية دي بتاعتي مظبوطة مش مظبوطة غلط فيها اخطاء يعني هي اعتبروها نظرية نظرية بتقول ان المسيح هيجي لما تخرج الملكة كيلوباترا ثم يقوم باحيائها طب انت جبت الكلام ده منين يا امل عشان تقول لنا الكلام ده واحنا بقى نصدقك اول حاجة الملكة كيلوباترا كانت آه، ملكة مذكورة يعني ملكة مقدسة يعني ليها قدسية وليها ايه احترامها يعني ملكة مقدسة من عند الله يعني ربنا أعطاها شيء يعني فيها شيء لله أو العارفة بالله احنا يعني ممكن نقوله كفرة للفراعنة لا بس فيهم بعض منهم ناس صالحين وكويسين كما ذكر الله في القرآن امرأة فرعون وإن هي بنى لها بيتا أو دعت الله إن هو يبني لها بيتا في الجنة فكانت مؤمنة وإحنا ما نعرفش إيمان الناس إيه أو ما دخلناش جواهم طبعا في التاريخ فيه تشويه كتير للحقائق مش كله مظبوط وممكن تكون فعلا هي شريفة وعفيفة الملكة كليوباترا لكن قالوا عليها الناس الرومان كلام وحش عشان هي عدوتهم فكانوا يصفونها بأفظع آه، الألفاظ و... وإنها كانت كده وكده طبعا هي مش كده يعني هي شريفة وعفيفة وربنا اختارها ان هي تكون دبة الارض لأنها تنتظر الآن المسيح كما ذكرت لكم إنها كانت تنتظر المسيح في مجيئه الأول لكن الله توفاها وجعلها مثل أهل الكهف ومعها كنوزها مخفية في باطن الأرض سوف يأتي اليوم الذي نظهر فيه الملكة كليوباترا هي وكنوزها ويأتي إليها المسيح الذي هي مذكور أصلا في سفر الرؤيا كما قلت لكم إصحاح 19 في يوحنا اللاهوتي قال فيها إنها لابسة لبس القديسين وعطية بزا أبيض نقيا ده دليل على إنها سوف تكون عروسة فهي امرأة المسيح وقال إنها امرأة المسيح وطوبى للمدعوين في هذا العرس يعني في مدعوين هيحضروا هذا العرس يعني الناس اللي هتأيد هذا يعني دولت بقى هيبقى ليهم كرامة كبيرة عند ربنا فدي فرصة عظيمة للناس ان هم يأمنوا بالمسيح عند حدوث هذا الحدث يعني لما تخرج دبة الأرض لازم يأمنوا لو ما أمنوش بيها أصبحوا كفار حتى لو كان مؤمن شوف قد ايه بقى عشان كده بيقول لك يصبح المؤمن ويمسي كافرا يعني والمؤمن يصبح كافر والكافر يصبح مؤمن حاجة عجيبة وشقلبة عشان كده بحذركم منها الموضوع ده بالذات خلي بالكم منه لان ممكن يعني تكون حضرتك او حضرتك مؤمنة بالله جدا وفي نفس الوقت لما يجي الوقت ده تصبحي كافرة أو كافر ليه لأنك أنت مش هتآمن بقى بالمسيح ومش هتآمن بمجيء دبة الأرض وهي من أشراط الساعة فدي أصعب شيء ممكن تتخيله وبعدين أمريكا لو متعاونتش معانا فعلا هي منتظرة إيه إن مصر يجي يدمرها السد العالي ويحصل دمار لنا هما ميتمنوش العرب الخير أبدا سواء امريكا او اوروبا يعني نفسهم كده تيجي كده حاجة تشوطنا كلنا عادي ده دي الحقيقة اللي انا بقول لكم عليها وممكن يحسبونا متخلفين وجاهلين وكل حاجة مش كويسة واتمنى ان امريكا تهتم بهذا البحث او اي ملك او اي رئيس في العالم يهتم بهذا البحث ويضع ايده في ايدي كده ونشوفه ايه الموضوع وننقب وندور ونبحث وده اللي ربنا قال لنا عليه ان احنا ندور ونبحث ونشوف لكن هنقعد مكتوفين الايدي كده مستنيين حاجة تجينا بقى فانتوا حرين ماشي انا بحذركم ان لازم تهتموا بخروج الملكة كليوباترا التي هي دابة الأرض وهي امرأة المسيح فالعلامة الخير دي لو احنا جبناها هنمنع الشر عننا مش عارف اقول لكم ايه تاني بس هو يعني كفايه كده يلا السلام عليكم كان معكم امل حسني من مدينه الاسكندريه تليفون زيرو اتناشر تمانية خمسة سبعة تمانية تسعة سبعة تلاتة أربعة وشكرا على حسن استماعكم